dia pra ir ver o mar É um belo dia pra gente sorrir Pena que você não tá É um belo dia pra sair daqui É um belo dia pra ir ver o mar É um belo dia pra gente Muita erva boa, zero cocaína Muita ideia solta, música bonita Revolução é quando você sai pra vir, Encontrar com ela, ela é tão linda Te pedindo tragos nessa avenida Noite fria, vazia, mas aí querida Qual é mesmo o seu nome? Hoje eu tô na fome ninguém me para Meu codinome virou trem-bala Tô subindo muito e vergonha na cara É o que me falta, é o que me falta Não pense que eu faço só por diversão nem pense que eu faço só pelo cifrão Não pense que é fácil fazer uma canção E expressar tudo que vem do coração vezes distraído com a multidão Pensamento frio e nada nas mãos Vi que sentimentos não se vivem em vão Até perceber que sozinho eu não sou nada Ela sabe que eu não sei nada sobre o amor Mesmo assim quer me ver, me chama de amor Nem sabe quem eu sou, ouviu as ideias e o flow Disse que amou eu não sei quem você é, te chamo de amor É difícil saber, eu não sei quem eu sou Fácil é desabafar, impossível é compor Mentira, por isso eu tô aqui Te chamando pra dançar Vendo o tempo passar Sempre seremos tão jovens Enquanto a noite houver luar Sempre que você chama eu vou Sempre que eu chamo você vem E todo o tempo do mundo eu sei